se joga pra gente. Eu falei assim pra ela: vai, vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum.